Un entraînement pour se construire un corps digne de Beyoncé. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Allez, un échauffement à la Beyoncé, un peu danser. Ici, vous allez ouvrir les jambes plus larges que la largeur des épaules. Voilà, et on est un peu funky. On est souple dans ses genoux. Step out. C'est ça. Voilà, souple. Souple dans les épaules avec enroulé ici vers l'arrière. Voilà, on est hyper souple et ancré dans le sol au niveau des pieds. Et par contre, on est hyper léger, hyper aérien au niveau du buste. Enroule. C'est ça. Les épaules vers l'arrière. Encore 4, 3. Je rajoute les bras vers le haut cette fois. Hop. Pousse un petit peu le bassin vers l'avant. Reste bien funky. Hop. Et on essaye d'accentuer un petit peu, pli en haut, pli en haut. Gardez, gardez bien les talons dans le sol. Pli en haut, pli en haut, c'est ça. Plus vous poussez le bassin vers l'avant, plus vous travaillez les fessiers et plus vous pouvez un petit peu plus funky. Encore 4, 3, 2 et ici step touch. Ouvrez ferme. Voilà, on va rajouter un petit peu de coordination. Ici, voilà, step touch. Quand je ferme les pieds, j'enroule. Quand je ferme les pieds, je rajoute une torsion du buste. Attention, un peu plus de coordination. Regarde, ici, enroule,